Magsanay magbasa. Lowercase na letrang patinig o maliliit na letrang patinig. A, O, or U, I, E, U. Uppercase, letrang patinig A, O, I, E, U. A. A. Ang nasa unahan ay maliit na A. Ang nasa likod ay malaking A. E. Tunog niya ay E. I. I. Ang tunog niya ay E. O. Ang tunog niya ay U. U. Ang tunog niya ay U. U. Tunog ng letrang patinig. A. O. A. Tunog ay a aquarium. A a aquarium. A A A E I Tunog ay E Aeroplano E E Aeroplano I I ang tunog niya ay I. I. I isa. Isa. I I isa. O Oso. O O oso. also, o, oh, o, oh, also. U. U. the sound is U. U. Ubas. Ubas. U, u, ubas. o o i i a a e e